Hammaga olamlar assalomu alaykum. Bugungi darsda sizlar bilan Xudo xolisa mana puf modelini esa ko'rib chiqamiz. Bu darsni o'tganidan sabab maxsus gruppaga marolos bo'yicha o'tilayotgan gruppaga olingan modelda ozgincha qilgan xatoyimni o'zim ko'rib qoldim. Shuning uchun ularga ham sizlarga ham foydali bo'ladigan umiddaman Xudo xolisa. Hop, puf modelini yasash uchun birinchi Maxda uni shaklini olib kelib olamiz. height masalan 40 cm olamiz radiusini 60 deylik yo 50 deylik buni ham sal aytamiz misol 35ligi hamda holatiga narsa bo'ldi tomonlari hop 16 ta qilamiz lamini 16 ta va tepa pastini o'chirib tashlaymiz lamni kerak emas 16 ta qo'yganimning sababi hozir men buni quvvat kep bilan yopmoqchiman ya'ni e, tepa tomoni ham kvadrat setka bilan yopilishini xohlayapman 50 dan beraman hop va 0 nol koordinataga olib kelaman ikkala balandlik bo'yicha ham hop z oqi bo'yicha buni tepaga bundan ko'tarib olaman ko'tarib oldim ctrl v bilan ctrl v deman mirror yordamida buni hozir z oqi bo'yicha kopiya yordamida pastga olib tushaman mana va bularni hammasini mana bu obyekt bilan attasiqib qo'yaman attach qildim endi ctrl a ni qo'rg'aliga o'tib ctrl a ni bosib bularni bridge ko'ramiz o'shanda bizada setkamizni kvadrat holatda yopilindi okey endi birni bosamiz va tepa past e, top top ko'rinishga o'tib olib mana bu markaziy nuqtalarni hammasini belgilab olamiz tepasi va pastini mana bitta relax degan komanda bor o'shandan foydalanib relax beraveramiz mana maksimal darajada okey perspektivaga o'tdik mana holatdagi narsa bo'ldi bunga oz turbasimiz beradigan bo'lsak bizlar mana bunaqa yumshoq holatdagi pufga kelyapti ya'ni mana bunaqa holatga kelyapti bu yaxshi bizga emas natija kerak edi ikkita qilamiz buni va buni avatar sifatida saqlab olamiz mana shu turishida topdan qaraymiz mana dumdumaloq holatda yaxshi faqat endi bizga qilishimiz kerak bo'lgan narsa markaziy nuqtalarni sal teparoqqa ko'tarish Misol bundoq qilib keyin grow bosamiz. Bu yoq tomonni ham azincha-azinchadan ko'taramiz. turbasimizni beramiz. Mana bunaqa narsa hosil bo'ldi. Tepasi va pastida. E, tepasini o'zida, pastida hech narsa kerak emas bizga. Xo'p. Bu obyektni hozir biz endi Marvelos'ga o'tkazib olishimiz kerak. Marvelos'ga o'tkazish uchun export avatar holatda o'tkazaman buni. Hamma qolgan ishlar Marvelos o'zi o'zida qilinadi. Exportni bosaman. Hmm, bu bizada shu kursdagi faylni hop youtube okey expert bosamiz hop endi marvelous designer dasturiga kirib marvelous designer dasturiga e, kiramiz bu yoqdan modelni to'g'irlab olamiz qolgan hamma narsasini hop fabric propertyni так kodda boshida kirgan yillarda mana shunaqa загрузкасы bor mana file import obj hop puf youtube avatar holatda ok. Ok. mana mana bu bizani shu pufimizni qolipi hop endi buni o'lchamida biza siz olishimiz kerak Hop radiusumuzu 50 idi demek radius kimi manimki 50 beramiz o'shanda bizada mana bunaqa e, dumaloq şekil hosil bo'ladi yuzi shift e, shift bilan buni 90 gradusda aylantirib olamiz hop 5 beshni bossanglar toptan topdan mana taxminan qo'yib oldik hop alt bilan aylantirib joyiga ikki olamiz mana bunday prozratnikiga o'tkazib qo'yadigan bo'lsanglar tegi ham ko'rinadi mana bo'ldi joylab oldik o'lchamimizni sal kattaroq ekan mana umumiy kichraytirib olamiz sal teparoq ko'tarib simulyatsiyani bosadigan bo'lsak ham pastga yopishdi mana ho'p endi bu obyektni ko'radigan bo'lsanglar to'rtta tomoni ham mana bunaqa orada tikilingan ekan to'rtta emas ikkita tomoni ya'ni mana bitta o'zi bitta chok bor ekan bo'ldi boshqa joyda hech qanaqa chok yo'q ekan bu yaxshi bizaga ho'p man obyektni o'lchab olaman hozir measure hmm, bosadigan bo'lsam shu bir, e, bir metr bo'ladigan bo'lsa ellik santimetr ho'p endi shu aylanani uzunligini formulasidan uni topib olamiz qancha bizaga mato kerakligini ho'p 50 santimetr radius bo'ladigan bo'lsa 0 butun 5 e, metrda endi hisoblayapman ko'paytiramiz Xo'p, 3.14 butun 14 ga uni ko'paytiramiz 2 ga 3.14, ya'ni 3 metr 14 e, santimetrli bizga mato kerak ekan o'zim ham 2 ga yarimni shundan ko'paytirib qo'ysam bo'ldi Xo'p, 3 14 bo'lsa 3 metr 14 santimetr xo'p, balandligi e, balandligi bo'yicha hozir ko'rib oladigan bo'lsak 41 santimetr ekan 41 ga 3 metrli to'rt burchak chizib olamiz shuning uchun mana mana bu yerdan rektangilga o'tdim bitta bitta nuqta qo'yaman misol mana bu yerda uzunligini beramiz bizada hozir uzunligi uch yuz o'n to'rt santimetr balandligi qirq besh okey mana bunaqa narsa hosil bo'ldi mana ko'rayotganingizdek ho'p buni mana bunday holat yopga olaman mana taxminan qanchadir qalinligi bor avatarimizni tezroq simulyatsiya bo'lishi uchun avatarimizni deyman mana bu garmentimizni avatar e, tepa qismini friz qilib olaman freeze shunda bu bizada qimirlab ketib qolmaydi endi mana bu yerda free saving toolimiz bor bu yordamida mana bu yerdan umumiy o'lchamni belgilayman va mana bu deyman aylana bo'yicha olib keliyman probel bosadigan bo'lsam hop teskari tomonga ketib qoldi bu ctrl z ctrl z hop resaving tool mana bittan shtgacha tan buyoqqacha garment o'zini hozir buyoqqa olib kelib qo'yamiz buni shunday ishimiz osonroq bo'ladi mana probelni bosamiz tushunarli ko'rayotganlar ekan bunga qo'rg'a bera olishimizga to'g'ri kelyapti qo'rg'a berib bitta ikki joyidan ko'lamiz buning uchun mana buni hozir mana bu anaqasini o'chirib turaman bu olishni tez yo'li bor masalan mana bu nuqtani ichkariga qanchadir masofada tashlasak bo'ladi hop buning uchun offset as internal line bosaman number of copies to'rtta deyman to'rtta tomonga chunki bukmoqchiman masalan har e, ellik santimetrda yoki har 70 santimetrda bir ikki uch uchta uchta qirqim kerak ekan manga yetmish beshli bor shunday sakson hm, sakson desam mana to'rtga oldi okey hamma narsa bo'ldi endi hammalarni bukib olish bukishimiz uchun mana bu yerda ham tul bor bu yoq tomonni bitta bukamiz mana bu yoq tomonni ikkinchi marta mana bitta misol g'ijim bo'lib qolsa xotira olmaydi bu oddiy narsa ha yo tomondan shuni olib bu quvaramiz mana endi simulyatsiyamizda nisbatan tezroq bo'ladi to'rtta burchagini bitta bittalab mana bitta qo'lda tikib chiqsak bo'ladi yoki bittada ko'rsak bo'ladi man hozir mana bu qo'lda tikib chiqishni ma'qul deb bilaman hmm. oxirida bitta mtdni ko'rsak bo'ladi mana unda nisbatan tezroq bo'ldi mana simulyatsiya ham boshqasi ham hammasi hop balandligi sal uzunroq e, ekan o'shanga mana balandligini kichraytiramiz eng oxirida ham ikkalovini bir biriga tikib qo'yamiz ya'ni boshini oxiriga mana holatga keldi hop uzunligini kichraytiramiz taxminan to'qsonga 90 foiz ya'ni shinkage left left hop hozir mana shu holatda yetadi endi ham tepa tomonni olib turib pastga nusxa qilib olishim kerak ctrl c ctrl v man pastiga bunday olib chiqib qo'yaman shunda manda shunda tagiga tushadi mana tekst menga tushdi flip vertikal bo'saman shunda teskari tomonga o'giriladi menga va mana bu bundoq narsa hosil bo'ladi ho'p endi ham garmantim ketib qolmasligiga aniq ishonchim hosil bo'lgan ishonchim komil bo'lgandan keyin hammani frizini birinchi o'chirmasam bo'ladi hozir ham turib tursin hozir eh, tortib olamiz buni o'zini mana bu free saving aylana bo'yicha bitta tikib olamizda boshlanish nuqtamiz ham bitta ekan Hop, salmasht boshlanish nuqtasi noto'g'riroqmi? Tam Bitki. bitga probel mana? ha yopishdi ho'p endi ctrl ni bosib anaqasini o'chiraman tortib olishiga minus minusga pressure beramiz. misol minus 5. yo minus 10. qattiq tarang bo'lgandan keyin ya'ni joyiga joylashib olgandan keyin hozirgina tekshiramiz ish ko'rimini yorroq qilib markazlashtirib olamiz mana mana buni joyiga qaytarib qo'yamiz ctrl k tepa qismiga yo tomonlarimiz bundoq bo'lsa mana holatga keldi ko'rayotganingizdek bizani bekitimiz endi bunga g'izimli qo'shmoqchimiz deylik hozir setkani qalinligini birinchi ko'rib olamiz qanchalik qalin ekan setkamiz juda e, hali qalinmas ekan o'shanga amalni qalinlashtira olamiz umumiy tanlab turib hop o'n beramiz hammaligi hozir yuzdan boshlayman yuz yuz probel bosaman simulyatsiya ishga tushishiga hop har bitta obyekt ikki xil e, yo'nalishda pressure berilishi mumkin har bitta obyektga bittasi plyus ikkinchisi minus yo'nalishlarida misol minus yo'nalishda berilgan pressure bizaga e, obyekt ichirish o'rniga e, yig'ilinishiga sabab bo'ladi a plyusga berilgani mana bunaqa ichirib beradi hop hozir o'n berdim atletdan sal mana ko'rinish ko'rinish uchun atak hozir mana bitta misol nol yo shunga o'xshagan sonlarda beramiz misol bir yuz beshda berib mana hozir mana shu yerda turishida mana bu g'ijimliklarni hosil qilamiz left lablarga bir yuz besh bir yuz besh beradigan bo'lsak to'rtta tomoniga bunaqa g'ijimli effektini beradi materialni o'zida past tomoniga kerak emas chunki past tomoni ko'rayotganlaringizdek qalin anaqadan iborat qalin materialdan hop bir yuz besh sal ko'proq bir yuz uchlab beraman taxminan ham yoyilishiga mana holatga keldi shunday Xo'p, bularni hammasini belgilab, ustiga klon qilib olaman, ya'ni qalinlik qo'shmoqchiman misol bunga. Xo'p, layer clone over va ustiga nima tashib qo'yaman. Ozgincha kutasizlar, Ha, ustidan aniq narsa paydo bo'ldi. Xo'p, endi bular ikkala hali ham bir-biriga bog'liq bo'lmasligi uchun remove link editing o'chirib qo'yaman va menga misol bir beraman, bir atmosfera bosim. Probel bosaman. Şimdi andiamo o'rtam haligi shat. Atmosfera unaqa katta emas, no. Ham obyekt ichishga ketadi. Probelni bosib to'xtatib turaman simulyatsiyani va mana bu o'sha chokki, ham to'rtta ta bo'lakni bitta yaxlatib qilib hozir. Xo'p, Bizlar ham boshlangan nuqtasini birinchi bilib olishimiz kerak. bizanikini eng chekkasini chekka nuqtamizni bizlar u a n o n a m o u s d o w n e o h s a d 取って。はーし。アラウンド。 xato ketib qoldi bu narsa kritik narsa emas no misol manga o'xshab ideal bo'lishini xohlaydigan bo'lsanglar kasallik bo'lishi kerak bu ham tam boshlangan ekan mana bittan bu yoqqa beramiz nuqtasini topib oldik mana bu nuqtada bunda berilgan bo'ldi mana joyiga tushdi aylanishlari ham o'z joyiga keldi materialni holatga olib kelaman ho'p а <clears throat> мне канал отразили версии гери на бриз бес бриз бес бераман qoldiramizki probeda bosib to'g'rilaymiz o'zimni o'zimani hosil bo'ladi aniqlari chekkalarida hop chekkani yoqib qo'ysak yaqqol ko'rinadi mana bu obyektni endi tek qismi bo'lsa buni ham ustiga hozir bitta klon qilib olamiz layer clone over man buyoqqa mana tashladim mana bunda tushdi mana ho'p bunga bosim bermayman buni faqat mana bu ulangan chokini olib tashlayman birinchi remove linked editing bosaman o'shanda bir biriga bog'liq bo'lmaydi ha bittagi chokini olib tashlayman o'zbek choki ham yo'qolgan chok yo'q ekan. Hozir probelni bosadigan bo'lsa, hamma ochilinishi kerak. Mana hamma ochilinganini ko'rib ediki Faqat tepasi bilan pasi to'g'ri joylashyapti. umuman olganda unisi kerak emas bizga yangi tegi faol o'ngam o'choqlarni o'chirib tashlashim kerak emas bular hop buni bunga tegini tegiga ulab olamiz mana tabiat bosadigan bo'lsak mana bu orasida ham bir ochiq joy paydo bo'lishi kerak manga mana bunaqa narsa hosil bo'lishi kerak edi endi buni tak yordamida birlashtirib qo'yaman ya'ni to'ng'ich yordamida bir biriga tikib qo'yaman Xo'p, hozir mana bitta qanchadir masofani tikib olaman tepa qismini. Mana qolgan joyini to'ng'ich yordamida bir-biriga birlashtirib qo'yamiz. To'ng'ichni mana hattan ishlatsanglar bo'ladi. Bu hammasi bizani uh, professional kursimizda, ya'ni Marvelous bo'yicha professional kursda. Xo'p, hozir akte tugadi. Endi birinchi haftasida ikki yuz ming so'm edi hozir ikki yuz ming so'mga faqat birinchi mana shu kirish qismini o'zini sotib olishinglar mumkin kirish qismida ham ancha narsa o'rgatilingan hop simulyatsiyani to'xtatib turaman kompyuter qotyapti kanalini yoqib qo'yib tura qoling obyekt ko'rinishiga mana past qismini ham to'g'irlab mana buni misol balandligini qisqartiramiz misol anchaga tepa qismini ham shunchaga qisqartiramiz mana Fabio lo segniamo sì, ce orasida observiamo RSD. va pokchok mana hosil bo'ldi ko'rgan xo'sh endi mana mana ozgincha uzunligini kengaytiramiz masalan to'qson emas yuz beramiz bunga cho'zilinib yoyilinib mana bitta bizga yana qo'shimcha skladkalarni hosil qilib berish uchun ja 100 ko'paygan 95 레만 집에 bersa 아스미 시켜리 약간 좀 먹게 똑같이 한 범위래 나 답이 bo'lib qoladi bunaqa pufki boshqacha puflarda masalan atilabdan bimbeklarda masalan g'izim qilishlar mumkin atilabdan ho'p bizani obyektimiz tayyor bo'ldi endi buni retopologiya qilishimiz kerak ho'p man retopologiyani endi maksa qilaman faqat ho'p retopologiya qilish uchun past tomon mana shu chuluv ham ichi bizga kerak emas faqat bizga qolip sifatida ishlab berdi mana bu tashqarisini o'zi kerak bizga z ctrl z ctrl z hozir mana buni o'chirmay turaman hozir mana blokam yaxshi ishlamayapti shu blokga to'g'ri ishlash uchun to'na ochish to'g'riroq to'na och mana to'g'ri ishladi endi endi ham ichini o'chirib tashlasa bo'ladi ha kerak tepa qismini o'chirib tashladim mana ko'rganinglardek simulyatsiya bosib qilmaymiz bularni endi eksport qilib olishim kerak file export obj selected hop youtube model okay single object okay hech narsani o'zgartirmaymiz endi bularni yoyma holatiga olib kelib olishim kerak mana buni bosaman mana holatda bo'ldi file export obj selected youtube k bu narsa bizga retopologiyaga kerak okey max ochaman hmm, kerak emas bu file import hop import marvelous youtube model kerak birinchi import bosamiz ancha kutamiz ha modellar o'zi tushdi vaqt o'qib oldim hozir ko'rayotgan edik setkasi hammasi chuqurchaga yozibdi hech qanaqa anaqasi yo'q hop endi narigi modelni olib kiramiz ya'ni etapologiya qilamiz degan narsani ozroq qurib olamiz fayl import import youtube 2 hamma narsa import kutamiz mana bu narsa hosil bo'ldi bizga buni endi o'zini olib oldik mana ko'rayotganlaringdek Hmm, plane chiz olamiz bitta oddiy. Kvadrat holatda masalan 100 yil. Hop. Yog'i to'g'rilaymiz. Tepasiga ham to'g'rilaymiz uni. Chetkasini taxminan 5 ga 5, Yo, undan kengroq, misol 10 ga 10 qo'laman. convertable enters qo'rg'i regular is edge loop hop bir bosamiz control a ni bosib turib relax beraveramiz endi bularga agar man hozir ishlatgan skriptim sizlarda yo'q bo'lsa e, birinchi bo'limdagi darslarni ko'rib chiqishinglar mumkin hop mana kuchaytirib olaman mana holatga ya'ni mana bu obyektni birov garment holatiga olib kelib olaman mana mana kichiktiramiz yana juda kichkina bo'lib ketib qolmasin ozgincha anaqa bo'lgani yaxshi birlashgan joyi bo'lishi kerak ho'p turbasimizni beramiz endi bunga qancha ko'p bo'lsa shuncha yaxshi ho'p mana taxminan ancha deylik hozir bitta turbasimizni berib turib hozir qiladigan narsamiz bor bu poli bosamiz tashqi burchakni belgilab yana regularize etilib ishlatib yuboramiz keyin yana ikkita tur berib qo'ysak bo'ladi ikkita iteratsiya to'g'riroq convert to hop ikkita bering ikkita berar ekan mana setkam qalin ekan convert to poli agar setkani yupqalashtirmoqchi bo'lsanglar hozir ayni payt kamaytirib olmoqchi bo'lsanglar misol ikkita emas bitta beraman hozir qilsak bo'ladi mana convert to poli Buni endi rowni ustiga olib kelib qo'yasizlar. Bu narsa ham tagida ham rowni ishlaydi. Hop, copy. Mhm, mana. Frontdan qaraymiz. Ham bo'lagimizga boramiz. Uzun Bo'lagini ham plane yordamida chizib olamiz yana. Ustidan to'liq. Va e, taxminan bir xil e, mana bu bu yerdagi setkamizlar bilan bir xil holatga olib kelib shift bosimni olib olaman yoniga taxminan o'lchamni ko'rishim uchun mana setkasi mana mana shunaqa qalinlikda bo'lishi kerak taxminan kengaytiramiz balandligi mana keldi va uzunligi bo'yicha savollar bor mana kvadrat bo'lsin iloji boricha mana kerak yo'q bizga convert to poly qilib olamiz attach qilib or plane plane plane bir attach endi izolate qilamiz hop endi bizani birinchi qiladigan ishimiz ham uchburchaklarni tanlash bo'ladi uchburchaklarmi o'zi bu uchburchaklarga hop morfer degan komanda bor morfer bosamiz empty bo'lib turgan joyiga o'ng tugmasini bosib pick from send bosib mana buni tanlaymiz obyekt tanlandi youtube modeli ya'ni bundoq qiladigan bo'lsa mana mana shu holatga kelyapti endi mana buni olaman aytib bo'laymi skin wrap degan komanda bor skin wrap endi mana bu yerda pastroqqa tushsanglar wait all points degan narsa bor yoqamiz addni bosib turib mana bu tegida turgan nuqtani bosib yuboramiz bizada hisob kitob ketadi mana bu yerda yuz foiz bo'lganda o'zi tugaydi mana tugadi Xo'p, endi nariga obyektni tanlab turib, mana morferni 100 ga olib kelib qo'yamiz. shunda bizada ham kvadrat setkayi obyekt hosil bo'ldi hamma narsa hosil bo'ldi bizada ya'ni Xo'p, setkasi ideal holatda ko'rib turganinglardek tashqi bu qo'rg'alarni belgilab olaman, kontrollarni bosib va bularga create shape from selection bosaman. Smooth zone'ga linerga o'tkazaman. Okay. Mana bu yerda editable spline degan narsa hosil bo'ldi. Bunga renderingga o'tib enable in eh, render enable in port bosib hamda qalinligiga narsa hosil qilib olamiz ya'ni hamda chizuvchi hop endi misolan ikki qismini o'chirib tashlayman manga bitta ham tashqarisini o'zi yetadi mana bu tomonda ham bittasini o'chirib tashlayman bittasini o'zi yetadi mana ko'rayotgan ediki hamda holatga keldi okantovka qilingan obyekt holatiga keldi ko'rinishiga hop obyekt konvertni poli qilib oldik bu yoqda mana bo'ldi hop bularni endi attach qilib yuboramiz Xo'p. Xo'p, Anvar abba bosadigan bo'lsak, bizda ham bir 3 ta ob'ekt bor bu yerda. Bularni birinchi yoyib olamiz. Mana holatga olib keldik. Endi mana bitta bizda spline line bor edi, spline line hech narsa emas. Mana bilan o'zi eng asosiysi mana bu narsalar. Bularga tools'dan relax berib, bir beramiz. Start relax. ancha kutamız, qanchadir vaqt ichida bu e, yoyilinadi starter lux menü. mana oddiy plain bo'lganiga bu narsa bizada topologiya qilish juda oson hop stop bosaman. Ha, mana birinchi yoyib olaman. Yoyib olish uchun esingizda bo'lsa, shape elementdan mana bitta bosib olishimiz kerak. start relax bosadigan bo'lsa, endi tezroq bo'ladi. Stop. Larimizga ham mana bosib oldik. Obyekt mana o'zini e, UV koordinatasini to'g'ri hosil qilib oldi. Ctrl A ni bosamiz. Faqat mana bu akantovkadan tashqari akantovkaga unaqa joy UV koordinata berib o'tirmayman hozir, chunki u juda ko'p vaqt oladi. Buni har bittasini kesib yana ulab chiqishim kerak bo'ladi. Shuning uchun mana holatga olib kelaman mana. Mana shu holatda yana bir start relax bosaman. Stop. Va yana bitta amal bosaman. Upakovka bo'ldi. Ya'ni UV packing bo'ldi. Xo'p. Ham ko'rsatib qo'yaman. Mhm, mhm. Hoş. Dinimini ko'rsatadigan joy hozir esimda yo'q. Store checker. Mana. Number 1 Checker mana hamda Bizani umumiy koordinatamiz. Hammalari misol kattalashtirib yuborsanglar bo'ladi mana. R ni bosib turib. qancha katta qiladigan bo'lsanglar shuncha amal koordinatanglar ochilinib kattalashib chiroylilashadi mana taxminan anaqa olamiz Xo'p, chekkar yaxshi obyektimizda y koordinatali bo'ldi mana bu faqat o'chirib tashlashimiz kerak bo'lgan yana obyektlar paydo bo'lib qolibdi mana bitta yerda ko'rayotganinglardek Xo'p, bu yaxlit obyekt ekan keling nimasini umuman o'chirib yuboraylik Ha, mana 5 bosib turib mana buni tanlayman. Ha, mana tegligini tanlaymanda shift bosib turib mana bu obyekt tanlaydigan olsam. chekkasiga ham qo'rg'onlarni o'zim belgilab beradi. Create shape from selection liner. Okay, bo'ldi. Mana ishimiz bitdi. Bunga hozir oddiy e, checker kartani beraman. Command legacy shekilli. Yo'q, emas ekan. mana oddiy karta oddiy to'lov material bunga mapsdan chekka beramiz yigirmaga yigirma tag bilan ideal retopologiya va ideal model mm, generate mapping coordinates bunga ham chekkar materialni beraveramiz hozir hop real world map size kerak emas bizaga namini o'ziga aniqlab beraversak bo'ladi Ctrl a mana tools relax bir bir nimalar bo'lib ketdi sababi mana sikatini kesmadik ulangan va uzilgan joyi yo'qligi sababli mana shunaqa narsa bo'ldi shuni ham qovurg'ani belgilab turib bitta so'raydigan bo'lsak yosh hop bunaqasiga ham bunaqasiga ham kesilindi shape hop flip qilib ko'ramiz hozir mirror lax bir normal mapping yo'q fold mapping okay oh yoqib turgan meni bular mapping background x mapping bo'ladi ular yoqdan ko'ra o'zim tayyordan foydalandim oqdan ichishga endi buni sahnaga olib kirib render qog'ozidan bizaga tegadigan uchib burchakli narsalar kerak emas morfram kerak emas ham kerak emas obyektimni olganda tayyor bo'ldi faqat mana buni material qilib qo'yamiz va bitta naqlat holatda tasdiq olaman mana buni kontovka hammasi joylashdi buni <clears throat> man bilan bitta ustma ust qilib olamiz xz ok o'lchami bir xil bo'lganiga bir e, birini ustiga mutanosib joylashdi ho'p intizolate e, qilishdan oldin e, ikkalovini yana bitta qilib olaman va render sahna qiladigan sahnamizga olib kirib olamiz kopiya saqlab qo'yaman buni bu bizada bo'lyapti marulos bo'yicha to'rtinchi bot ok <clears throat> endi bitta hozir tayyor sahnam bor o'shanda aha aha aha non shake emas bizga bu o'tyapti hozir test qilamiz va material tayyor materialimiz bor o'shani berib qo'yamiz va render bosib olamiz mhm. bundan oldingi yasalgan modellarimiz hop saliamo un po' con la tole. o'tirgan joyini aytilayotgan bu tashqariga qo'yib qo'ydim hop mana bu obyekt o'zini tanlab olamiz hozir ha yana max server boshlandi chiqish kerak emas holatlarda mana ko'ryapsizlar nimadanligini bilmayman lekin mana shunaqa asab ketadigan odat olibdi hop bitta kirib chiqaman ungacha videoni pauzaga qo'yib turaman mana nihoyat obyektimizni ochdik boya mana bu yerda bitta narsa esimdan chiqdi obyektni o'zida hop detach olaman buni hop okey bunga ozgincha shell berib yuborishimiz kerak keyin turbasimiz berib yuborishimiz kerak shell beramiz faqat tashqariga emas ichkariga beramiz qanchadir mana ozgincha miqdorda misol 0.2 0.3 uchlab beramiz nol a ikkinchi hozir o'rcha bo'lib qolgan nolni uch beramizda mana burchagini hozirlab olamiz и bunga endi turbasini o'zib bera oladigan bo'lsak burchaklarimiz bizada anaqa yumshoq materialga o'xshab qoladi turbasini lekin konvert qilib mana bunga ham misol turbasini o'zib berib qo'yadigan bo'lsanglar konvert qilib olmasanglar bu sizlarga ancha katta plyus bo'ladi hop anti mana могла а, group touch unga qora qilib qo'yamiz Okay. key tiga ham o'sha materialni berib yuborishimiz kerak da ham jonivorga ham berilgan ekan faqat bunga uv karta hali ochilmagan bo'lganiga uw bilərsiniz buni hop oddiy uw verə bilərdim. bu chunki ichida qolib ketadigan ko'rinmaydigan narsa hop okey перспективе. Угу, угу. Рендер. Xo'p, mana bu naqani ham alohida qo'yaman. Liniyasini. Bunga form bera olaman va ko'ra million darajada Ha, UWX map yoki mhm. kartamiz juda kichkina o'tib qopti. kartani ancha olamiz. umuman olganda xudo xohlasa bugungi darsimiz ham o'z nihoyasiga yetdi xudo xohlasa yana keyingi master klass va darslarda ko'rishguncha hop xayr salomat bo'linglar natijalarni xudo xohlasa guruh guruhga tashlarsizlar qiziqqanlar biladigan bo'lsa hozir bizada marvelous dizayner guruhimizda hop mana bunaqa holat turibdi bizada yigirmata video bo'ldi umumiy o'rnatishdan tashqari bir darsda marvelosga kirish buni narxi o'zgarmaydi ikki yuz ming so'mligicha qoladi bundan keyingi bo'limimiz bor unda e, bundan ham profiro modellarni yasash ko'rib chiqamiz to'liq hop bu e, bitta bo'limdan ikkinchi bo'limga hech qachon o'tolmaysizlar agar mana bu misol har bitta bo'limni o'zini topshirig'i bor o'shani bajarasizlar undan keyin keyingi bo'limga o'tasizlar ho'p birinchi o'sha bo'limni o'qimasdan turib ikkinchi bo'limni e, ochib berilmaydi chunki birinchi bo'limni o'zida ham ko'rayotganlaridek ancha ma'lumotlar o'tilingan misol har bittasi detalni tushuntirib chiqilgan interfeysdagi hop qiziqqanlar bo'lsa e, mana o'zimga yozinglar yoki guruh e, chatiga yozib yuborsanglar bo'ladi mana ссылка mana aga kurs e, bundan tashqari yana bor anaqamiz bor alohida bitta gruppamiz bor marvelous bo'yicha mana bunga krossela bilan va mana ikkinchi bo'limdagi bitta darslardan e, bitta anaqa va xolos ikkinchi bo'limda o'tiriladigan narsalarni bitta ko'rinishi e, ikkinchi bo'lim narxi bir million so'm bo'lyapti e, undan keyin уже hech qanaqa yumshoq model bo'yicha sizlarni savol ham ham qolmaydi xudo xohlasa ho'p umuman olganda mana shunaqa birinchi bo'lim xudo xohlasa hozir to'liq yuz foiz bitdi ho'p mana ko'rib turgan ham birinchi bo'limda to'liq hammasi har bitta e, instrumentariy hammasi to'liq ko'rsatilib qilingan. ho'p undan tashqari xudo xolisa agar kerak bo'lsa Google yoki e, xohlagan bitta bir profi e, pro modellarni modelini tashkili imkoniyati bo'ladi. Menga men u narsani sizlarga master klass sifatida o'tib beraman inshaalloh. Xo'p, e'tiborlar uchun rahmat. Keyingi darslarda ko'rishguncha xayr salomat bo'linglar.